Hoy en Telas de Luna explicaremos un tutorial para realizar una sencilla bolsa de la compra para llevar siempre a mano. Los materiales que necesitamos son